Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Τυπάμε το αυγό μαζί με τη μισή καστανή ζάχαρη να φρατέψει. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε το γάλα το λάδι. Την υπόλοιπη ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με το κονιάκ. Το ξύσμα πορτοκαλιού. την κανέλα και το γαρίφαλο. Ρίχνουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. τα λεσμένα αμύγδαλα και προαιρετικά σταφίδες. Σε φόρμα με χαρτί τοποθετούμε το φλουρί, απλώνουμε την ζύμη και ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί. Μπορείτε να διακοσμήσετε τη βασιλόπιτα με άχνη και χρωματισμένη σαν Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά με υγεία!